た一人死に向かうために来たか我が島に Round one. Fight. E aí, pessoal? Estou jogando aqui nas ranqueadas, enfrentando o inimigo Akuma. Fazendo aqui meu combo bonito. Akuma só tá na defesa. Eita, ficou rápido. <laughs> Ficou tanto rápido. Farofa. Ai, morre aí. Qual jogou direito? Aí tá bom, né? <laughs> vindo pra trás. Farofa de novo. Gosto do que eu falo, viu? Pra cima. Esse daí tá no desespero. <laughs> Vai, farofa. Só fica farofando. Vai ter que dar um jeito nesse assunto. De novo. Meu, ele é a morte, cara. Era certo que você ia farofar de novo. You win. <laughs> one. Fight! Esse round fica esperto com a farofa dele. Eu pensei em me jogada porque ele quer ganhar. Adeus, amigo. Round two Fight. Vai sozinho, vai de novo, sozinho. <laughs> Tive uma ideia. Special Power Isso que dá pra ficar parofando. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!